სახელმწიფო არ ელაპარაკება თავის მოქალაქეებს, ნუ არ ესმის ის თუ რა რა უჭირს ან რა პრობლემის წინაშე დგას ეს თემი. უსაფრთხოების ჭრილში არის ბანკი სისტემა მიწოდებული ქართული საზოგადოებისთვის და ხელისუფლება ეუბნება ქართულ საზოგადოებას იმას, რომ აი აქ არის საფრთხე. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ბანკი სისხეობის ასეთ უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენასთან დაკავშირებით, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე. 2000 წლებში დაიწყო აქ 2000 წლებში რაღაც პატარა კრიმინალური დანაშაულის გულისთვის ერთი ორი ახალგაზრდა სოფელში სახში ამოგვიწვეს პირდაპირ ატყობთ უკვე მოსახლეობა როგორ როგორ როგორი დათრგუნულია, როგორი განწყობით არის. ყველას ეს ეგი იმის შიშია აქვს რომ ვაი თუ ხვალე ჩემ ოჯახში შემოვარდნენ და ესეთი რაღაცა გააკეთე. ოჯახებიანად ჩვენ ძეულად აგვიყვანეს ამოციუდენ ძინარე თემირლანი დახვრიტეს აკეთ მე მომიბოდიშეს ბოდიში თქვენი ბაუშო ჩვენ კлауში დაუჭერით და დაკითხვაზე არის წაყვანილი თემირლანის წასულში მოხსენიება არის ჩემს უმძიმესი მაგრამ ფაქტს ვერსად ვერ გავექცევთ სამწუხაროდ მოხდა ეს ტრაგედია რომელსაც არასდროს არ ვიფიქრებდი, რომ ასეთ რამ მოხდებოდა ჩვენს ოჯახში. ტერორიზმში დანაშაულება საც არანაირი ტერორისტთან მაგას კავშირი არ ქონდა და არც ექნებოდა და არც ამას დაუშვებდი არასდროს. იმიტომ რომ საქართველოში ვინც გინდა ვისაც უნდა როგორც უნდა ისე იფიქრონ, მე და ჩემს ოჯახს აა საქართველოსთან დიდი სიყვარული გვაკავშირებს. მე მაგას არ დაუშვებდი და არც არც თენერლანი, არც თენერლანი წავიდოდა მაგაზე. ყველაზე საწყენი ჩემთვის, ყველაზე ჩემი დამღუპველი, ყველაზე ჩემთვის ისასტიკე დღეს ერთი თენერლანის იმ მდგომარეობაში დახურეთა. მეორე მის დანაშაულება ტერორიზმში. ჩემი თქო უნდა იქნება ამ ხელისუფლებას აღიარეთ შეცდომა რომ მეც რაღაცა რაღაცა დარდის იმ 100%-ის 1% დარდი მაინც რომ შევამსუბოქო. ნუ ცდილობენ რაღაცაში მაგის გარევას. აღიარონ შეცდომა, აღიარონ არაფერია, შეცდომის აღიარება ეს დიდი ვაჟკაცობაა. და მისცენ საშუალება ადვოკატებსაც მისცენ საშუალება რომ იმუშაონ და ჰქონდეთ რომ წდომა მაგ დამალულ გადამალულ მაგ ინფორმაციისათვის და თუნდაც ისიც რო არ იყოს დღეს სიმართლე რო თქვა ეს ყველაფერი ნათელია აშკარად ჩანს რო არ იყოს ეს ეს ეს ასეთი აშკარა და ასეთი ნათელი ასეთი დამწუხრებული ხეობა არ იქნებოდა მთელი ხეობა ასეთი დამწუხრებული ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა არ იქნებოდა მე თუ შეუძელი მე თუ შეუძელი ჩემ იურისტებთან ერთად ჩემ ხალხთან ერთად ჩემი ქართველ ერთთან ერთად ჩემ ქისტებთან ერთად მე დავამტკიცებ სიმართლეს 2000 წლებში დაიწყო აქ 2000 წლებში რაღაც პატარა კრიმინალური დანაშაულის გულისთვის ერთი ორი ახალგაზრდა სოფელში სახში ამოგვიწვეს პირდაპირ არც ხორდიათ ისეთი მცდელობა რომ შესულიყვნენ კარები შეენგრიათ ან რაღაცა სხვა მეთოდებით აეყვანათ მაშინ ლოპოტის სპეცოპერაციის დროსაც ძალიან დიდი ნებათაღელვა იყო და მთელი ხეობის მოსახლეობა იყო შეკრებილი ახალგაზრდობა და ითხოვდა პასუხს, რატო მოხდა ასე, რატო იქნენ ეს ბიჭები ასე ლიკვიდირებულები, რასე მუხანათურად გაყვალე და დახოცილი წეში. მმ და მაშინაც ასე გვეუბნებოდნენ რომ გამოვიძიებ და დავდეთ გამოძიებას. ბოლო-ბოლოს დაადეს გრიფით საიდუმლო და შემოდეს თაროზე, ისე რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგეთ რა მოხდა, როგორ გაკეთდა თემირანის მემართებაშიც ძალიან დიდი პროტესტის ტალღა გაჩნდა ახლა ხეობაში, პროტესტი თავად იყოს, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი უნდობლობა თავრობისა და სპეცსამსახურების წინ ჩვენთვის, ჩვენი ხალხისთვის ძალიან ისე ორმაგად მტკივნეულია და მძიმეა სატანია, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ გვიღალატი ამ კუთხესთვის. პირველ რიგებში ვიდექით საერთოდ საქართველოს კეთილდღეობის ამბავში და ყოველთვის აა ვთქვიო და ეს რაც საქართველოს კიოდა ჩვენ არ განვიხილავთ სახელმწიფოს მიმართ ჩვენ და ქართველები. არა, სახელმწიფო განიხილავს ქისტები და ქართველები. ანუ თვითონ სახელმწიფო ყოფს ქისტებს და ქართველებს ერთმანეთისგან. ყოველთვის სახელმწიფო ცდილობს თავისი ძალის დემონストრირებას. ანუ გვანახებენ რა ძლიერები არიან ისინი. თითეულმა პანკისელმა თემერლანისთვის ნასროლი ტყვია მიიღო, როგორც თავისთვის ნასროლი ტყვია. რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა ხეობაში ძალიან აა კარგი ის ინფრასტრუქტურის სახით და იმით მუშაობა დაიწყო დაიწყო ხელისუფლებამ, რომელიც არც ერთ ხელისუფლებას არ დაუწყია. და მოსახლეობაში გაჩნდა ესე განცდა რომ ესე იგი ხელისუფლება ნამდვილად დაინტერესებული არის რომ ბანკის ხეობა აღორძინდეს და აყვავდეს მაგრამ ამ სპეცოპერაციამ ყველაფერი უკუღმა დააყენა ატყობთ უკვე მოსახლეობა როგორ როგორ როგორი დათრგუნულია როგორი განწყობით არის ყველა ყველას ესე იგი იმის შიში აქვს რომ აი თუ ხვალე ჩემ ოჯახში შემოვარდნენ და ესეთი რაღაცა გააკეთე. ასეთი დამოკიდებულება თავისთავად მე მოსახლეობის მხრიდან აღიქმება ძალიან უარყოფითად. აა ასევე თავისთავად მოსახლეობაში არის უნდობლობა ძალიან დიდი უკვე ხელისუფლების მიმართ არ ვიტყვი თუმცა ძალოვანი სტრუქტურების მიმართ რომლებიც ასე ვთქვათ განაგებენ გამართავენ აა ხეობაში ასე ვთქვათ სიტუაციას. აა ძალიან დიდი მცდელობებისა, ძალიან ბევრი პროვოკაციებისა, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მესამე ძალების პროვოკაციული ქმედებების მიუხედავად ბანკსელიქისტები ყოველთვის სახელმწიფოებრივად აზროვნებდნენ, იქცეოდნენ სახელმწიფოებრივად, თუმცა ეს მას არ ნიშნავს, რომ ქისტებს არ შეუძლიათ საკუთარი არ აქვს საკუთარი ხმა, ან არ შეუძლიათ საკუთარი უფლებების დაცვა. მადლობა უფალს ყოველთვის შეეძოთ და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, პრეტენზიები გვაქვს დემოკრატიულობაზე. ყველაზე მთავარი რაც ქისტიკაცისთვის არის, მისი ღირსება ის აუცილებლად იქნება მათი მხრიდან დაცული. ჩვენ გვაშფოთებს ის ვითარება, როდესაც თუნდაც ის ჩვენი დიდი მეზობელი, რომელიც ყოველ წუთას ასე ვთქვათ, ჩასაფრებული, ჩასაფრების რეჟიმშია და მუდმივად ცდილობენ რომ სწორედ ჩვენი ქვეყანა ტერორიზმშიც დაადანაშაულონ. მაშინ э, როგორ შეიძლება ამ ტრისტის კულზე წყლის დასხმა წარმოუდგენელია? სახელმწიფო არ ელაპარაკება თავის მოქალაქეებს, э, არ იზიარებს მის э, ასე ვთქვათ, ანუ არის მის ის თუ რა რა უჭირს ან რა პრობლემის წინაშე დგას ეს თემი, თუ ხალხთან არ იქნება კომუნიკაცია შეუძლებელია დაშინებით ან რაღაც ხმაოვანი სპეცოპერაციით რაღაც ეს წესრიგი დაამყაროთ. უსაფრთხოების ჭრილში არის ბანკის სისტემა მიწოდებული ქართული საზოგადოებისთვის და ხელისუფლება ეუბნება ქართულ საზოგადოებას იმას, რომ აი აქ არის საფრთხე, საფრთხე სახელმწიფოებრიობის წინაშე, საფრთხე ვთქვათ ცალკეული ადამიანების მიმართ, კრიმინალი და ასე შემდეგ, შემდეგ საფრთხები იცვლება, თუმცა ის რომ ბანკის ხეობა თავისთავად საფრთხის შემცვლელია, ეს შინაარსი არ იცვლება და თუ საფრთხოების პოლიტიკა არ მხოლოდ პანკისის ხეობასთან მიმართებაში, არამედ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებითაც, უნდა მოიცავდეს თავისთავად არამხოლოდ აი ამ უსაფრთხოების საკითხს, არამედ სოციალურ საკითხებს, კულტურულ საკითხებს და ერთხელ და სამუდამოდ ესე ესეთი მიდგომა ალბათ საჭირო არის ჩამოყალიბდეს, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ საქართველოს მოქალაქე ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეს და დაყოფები მისაღები ნიშნები მიუღებელი საშიში, არასაშიში და ასე შემდეგ. ალბათ კიდევ უფრო მეტი პრობლემის შემქმნელი არის, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც გრძნობ, რომ შენ ხარ იმ კატეგორიაში, რომელიც ნაკლებად მისაღები არის სახელმწიფოსთვის, რომლის ინტეგრირება სახელმწიფო პროცესებში ხელშეწყობილი კი არა, პირიქით შეფერხებული არის და შენი, ვთქვათ, სოციალური კულტურული აქტივობები საფრთხედაც კი არის ახკმული, როდესაც შენი დასაქმების საკითხებს გრძნობ რომ წყვეტს უსაფრთხოების სამსახური და ვთქვათ კონტროლი ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც კი მასზე არის მას აქვს აღებული ფსიქოლოგიური მომენტი არის გაუცხოების და პრობლემის, ანუ შინაგანი პრობლემის გაჩენის, რამ რომ არ ვილაპარაკოთ შემდეგ განვითარებულ ყველა პროცესებზეც. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ბანკის სხეობის ასეთ ესე ვთქვათ ასეთ უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენასთან დაკავშირებით როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე ნებისმიერ საკითხთან მუსლიმურ თემთან მიმართებაშიც მიბმას აკეთებს თითქოს ბანკისიდან მოდის ყველა მუსლიმურ თემში ანუ საფრთხეები ხო ამიტომ ეს ძალიან ცუდია და ამას არც ხელისუფლება არ უნდა აკეთებდეს, არც მედია საშუალებები არ უნდა აკეთებდნენ და ბოლო პერიოდში ასევე ძალიან მომრავლდნენ ესე ვთქვათ აა ანალიტიკოსები ხეობაში და აკეთებენ გარკვეულ სხვადასხვა თემებზე კვლევებს. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვადევნებთ ხოლმე პაკისის ხეობის მოსახლეობა ყველა იმ მოვლენას, რაც პაკისტან პაკის ხეობასთან არის და ქისტებთან არის მიმართებაში. იმდენად უარყოფით კონტექსტში, იმდენად აცდენილი რეალობისგან შეფასებები კეთდება, რომ ბუნებრივია გიჩნდება რაღაცა ძალიან ბევრი კითხვა, რატომ ხდება ასე და ვის უნდა აწყობდეს ასე. ყველა პოლიტიკური ხელისუფლების პირობებში ხელისუფლებას ყავს ადგილზე ესე ვთქვათ პრივილეგირებული ჯგუფი მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფი რომელთანაც ის მუდმივად ნებისმიერ საკითხზე რაც ეხება ხეობას აწარმოებს მოლაპარაკებებს და ამ ჯგუფის ხედვიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე წარმართავს პოლიტიკას ხეობაში. პაგისის ხეობის თქვა სალაფიტური ჯგუფის ესე ვთქვათ, იგნორირება ხდება ხელისუფლების მხრიდან ყველა საკითხთან მიმართებაში. სხვა საკითხია ზოგადად ჩვენ რა რა თანხედრა გვაქვს ღირებულებების კუთხით, რააც დენა გვაქვს და რეალურად ხეობაში რა სიტუაცია სალაფიტურ და ტრადიციულ თემშორის, მაგრამ არანაირად ზიანის მომტანი ეს არც საზოგადოებისთვის და არც ქვეყნისთვის ეს არ არის. ეს არის ჩვენი შიდა პრობლემა, რომელიც ჩვენ შიგნით უნდა განვიხილოთ. არის საჭირო პირდაპირი დიალოგი ხეობის თითოეულ ესე ვთქვათ მოსახლეობასთან არა ცალკეულ ჯგუფებთან ეს იქნება უხოცეს და საბჭო ან ეს იქნება სალაფიტური თემა ის აზრი რომელიც მუსირებდა გარედან რომ ხეობაში არის დაყოფილი და დაპირისპირებული მხარეები ამ კონკრეტულ საქმეში გამოჩნდა ის რომ ხეობის მოსახლეობა არის ერთსულოვანი მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებში ამ საქმის გამოძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მომავალში ნდობა იყოს э, ხელისუფლების მიმართ ანუ ქართული სახელმწიფოს მიმართ დაიდოს э, ობიექტური შედეგი რომ ხალხმა აქ საბოლოო ჯამში ხალხს აქ იმედი არ მოეწუროს რომ ჩვენა ვართ აქ დაუცველები და ჩვენა ვართ აქ მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები ხალხში ბოლომდე ამ განცდამ იმიტომ არ დაიმკვიდრო რომ ქართ მეწილად ამ პროცესებში ქართველმა ხალხმა ზოგადად მხარი დაუჭირა თემირლანის ოჯახს. ის კი არა ხელისუფლება მარტო ხელს აქ არის ხალხი, საზოგადოება საქართველოში, ესე ვთქვათ ხელისუფლების წყარო, რომლის იმედიც შეგვიძლია ჩვენ გქონდეს და რომლის რომლების დღეს ზოგადად განან ოჯახის გვერდით და ხელობის გვერდით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ესეც.